No niin Henri, Mulla on nyt tässä tota, urheilukadun uutisoinnin kannan kulmassa. Tota, miltä, miltä vaikuttaa? No nyt on aika hyvä varmaan illan päälle harrastaa suojamatonta seksiä, koska pallit on aika noussut. <laughs> Mä oon ihan samaa mieltä. Mulla, mulla on kuitenkin tota, vielä täällä niin pehmeästä tulla, mutta sulla on tota, kova luokka. Mulla on, mulla on tällainen niin kuin, Joo, mun täytyy sanoa, että tässä, tässä kun tuota keskustassa niin fillarilla ajaa, niin to, mulle tulee itselle mieleen se, että on tää vähän niin kuin hurjaa puuha, Että se nyt kuitenkin ajetaan ihan, ihan auto, autojen vieressä ja, ja, ja sitten aika kapeita tuo on. Joo, kyllä mua aina autoilijana ärsyttää ne pyörit, pyörit niin, että tässä on... jaloissa. Että sinänsä olisi hyvä, jos ne saat niinku omille, omille kaistoille kokonaan. Mm. Tiedätkö, missä mä tykkäisin vielä, kaikkien eteen? Mä tykkäisin siitä, että me saataisiin Helsingin keskusta mietipäs, lähtisi sieltä Kaisaniemestä ja sitten Ruoholahteen, niin tai yhtä tunneli pitkin. Ja maksaisi montako miljardia? No vihreät yrittää väittää, että se on niin miljardiluokan investointi, mutta oikeasti kysymys on noin 200 miljoonaa euroa investoinnista. Jos siinä, se vähän riippuu sitä, kuinka paljon siihen laittaa näitä tota, liitty, liittymiä. Ja sitä voi verrata siihen, että se on niin yhden suuren liikenneympyrän verran. Et ei se niin mahdoton, mahdoton investointi ole. No en sano, en sano mitään, kun en tiedä tarkemmin. Näinpä mitäs me jatketaan reissua? Täällä mennään Saverien siellä tota... Katkaistaan nythän kilometrin välein pitää ruveta vaan aina. <laughs> Joo. Nyt meillä on edessä hyvää pyörätietä, vaan tää on vaan suoraan tuolla Sörnän suuntaan, Sörnäistä suuntaan. Eikö niin? sinne, sinnehän ollaan tekemässä tunneli, eikö vaan? Kyllä. Mikä se tunnelin nimi on? Sörnäisten tunneli. Sörnäisten tunneli, mennään Sörnäisten. Oh. Se on Kalastaman kohdalla. Kyllä. Mennään katsomaan, mitä Sörnäs tunnei näyttää.